se bliža koncu in vse se prebuja. Prebujajo se dotiki, prebujajo se okusi, prebujajo se arome, prebujajo se občutki, prebujajo se doživetja. Doživite vse občutke pomladi. Lidl, preprosto več za vas.